la delegació de la competència ens permet entomar amb aquest lideratge públic com volem que sigui aquest espai, tenint en compte el que ha passat, com s'ha gestionat fins ara, no? i quines són les necessitats que, que, que, que cal posar, diguéssim, a, en solfa de la forma més a, eh, ràpida possible. Sabem que en aquell espai, urbanísticament, cal que hi passin coses diferents per no generar doncs, mm, problemes de seguretat o fins i tot del propi desenvolupament de les activitats que s'hi donen. No? I fins i tot també que ens permeti repensar el model d'oci que allà s'hi està desenvolupant.